ज़रा सा यस कवरिंग अपनी अपनी मर्जी ना करो कैच नहीं फड़ोगे तो पाइए एक्सीलेंट बॉय यार एक्सीलेंट बॉय 178 हो गया जी 78 yes last time also same last match also आगे बोला क्या बात है यार क्या कितना हो गया टोटल सेवेंटी एट सोचा एक सौ नब्बे मारे ना